Good morning, sì, eh, qui sono le 11 e un quarto, quindi come dico in questi casi, eh, non mattina prestissimo, ma comunque mattina. Mister, master, maestro, o oh, semplicemente, Oh, semplicemente, David Lynch It's uh, February 17, 2022 and it's uh, eh, Thursday here in Naples. I think hmm. um, hmm, uh, clear morning, mm. also cloudy, but eh, yes, middle morning, this moment, very still right now uh, I suppose uh, 52, 50, 53 Fahrenheit around 12 Celsius and this means that uh, for me non è quella giornata veramente veramente veramente veramente fredda come in questi giorni in questo periodo e come sempre invito a vedere il mio video sul freddo che risale a dicembre eh, per capire quali sono le due pratiche che utilizzo per cercare non di vincerlo che è impossibile ma quantomeno di combatterlo il freddo sì, per quanto riguarda il video sui pensieri, come sempre, eh, nel caso lo faccio separato da questo, quindi se vi interessa, occhio. Anyway, I see just see from the window. Mm. I think that uh, this afternoon uh, it will be going up to uh, i stessi gradi di adesso ma qualcuno in meno uh, è difficile dirlo perché non si capisce bene ma credo che come ieri as yesterday we eh, are going to be enjoying those beautiful blue skies and golden sunshine all along the way ovviamente qui all along the way essendo già metà mattinata per qualche altre 4-5 ore però non ne sono sicuro perché come ieri è nuvoloso, comunque non si capisce bene, però credo di sì.